berpikir denganmu hai kriminal Bukan kriminal narkoba Bukan kriminal ganja Apalagi kriminal mani negara ini eh. salah satu profesi kriminal yang kencari beberapa wanita iming-iming jual janji, jual kata, jual banda. Butuh sedikit pengorbanan. Yeah. dia kabur ya dia tinggalkan Ih. biasanya sih pura-pura amnesia lagu lama janji cinta keseriusan kesetiaan hanya kata-kata pasaran Janji manismu, janji iblis, romantisanmu Kriminalisasianmu janji, jual kata, jual bandar Butuh sedikit pengorbanan Demi tidur ngos-ngosan Janji cinta keseriusan, kesetiaan Hanya kata-kata Janji manismu, janji iblis, romantisanmu Kriminalisasianmu Waspada kaum hawa Waspada kaum hawa Waspada kaum hawa Waspada kaum hawa Jadi cinta keseriusan Kesetiaan hanya kata-kata pasaran janji manismu janji iblis romantisanmu kriminalisasianmu Thank you.